YouTube kanale. Šiandien kalbėsime apie tai ir pamiršau apie ką. Sveiki mėlyjei, sveiki brangiai, čia Tiško kanaliukas ir mūsų septintoji laida YouTube kanale. Šiandien kalbėsime apie tai, kodėl ne tik verta, bet ir būtina mokytis užsienio kalbų, ypač tiems, kurie nori pakeisti savo nuo gimimo jiems tekusį likimą. Pradėkime nuo pradžių. Valykų genčiai Australijoje žemė reiškia visai ne tą, ką europiečiams. Jiems kiekviena kalvelė, kiekvienas upelis yra tai, kas pagimdė jų protėvius, kur tie protėviai vėliau sugrįžo ir toliau gyveno. Žemė apibūdinantys žodžiai yra pilni vairiausių prasminių atspalvių, kurių europietiškas kalbas be kažkokių papildomų žodžių neišversi. Ir jiems, pavyzdžiui, motina žemelė nėra šiaip su koks nors poetinis išsireiškimas visi pagrindiniai žemę apibūdinantys žodžiai turi kokią nors poetinę konotaciją ir neutraliai jų išreikšti neišeina. Todėl Australijos aborigenams nuvarimas nuo žemės iš tikrųjų tolygus mirčiai. Jie nebegali toliau funkcionuoti, sugriūva jų kultūra. Australų aborigenų kalboje žodis banga nesakomas kaip daiktavardis. Jiems banga yra procesas, o ne daiktas. Retai kada aborigenas kalbės apie vieną atskirą bangą, o jeigu teks, tai tokie žodžiai vėliau skambės kaip vienas atskiras pabangavimas, o ne kaip banga. Dabar pakalbėkime apie Amerikos indienų kalbą. Ten įdomiausias kalbos bruožas yra polisintezė tai reiškia ilgus žodžius, kuriuos mes paprastai savo kalboje pateikiame kaip daugybę atskirų. Na pavyzdžiui, Aliaskos eskimai frazę šitie du iš pažiūros buvo išties alkani, sako vienu žodžiu. Tai reiškia, kad tikrovę eskimai suvokia ne kaip atskirus komponentus, kurie retkarčiai susieina į vieną visumą, o kaip ištisinį niekad nesibaigiantį procesą, kur atskiros dalelės, atskiri komponentai yra neatsiejami vieno bendro dalis. Ir čia jau mes, kaip tikrai senos kalbos atstovai, galime suprasti eskimus. Pavyzdžiui, anglišką frazę I saw a man galime pasakyti ne keturiais žodžiais, kaip britai ar amerikiečiai, o dviem žodžiais – mačiau žmogų. Eskimai tą patį be vargo pasakys vienu žodžiu – tisiuan muban. Kalbant apie kai kurias europietiškas kalbas, reiktų pasakyti, kad jos parodo mūsų santyki su mūsų pašnekovu. Pavyzdžiui, jeigu norime parodyti, kalbėdami kokią europietišką kalbą, kad žmogus, su kuriuo bendraujame, yra mums artimas, pridedame dar žodį brolis, draugas, mielasis ir taip toliau. Visai kitokia padėtis yra irokėzų kalboje. Ten, norėdami pasakyti žodį mes, turėsite pasirinkti vieną iš dviejų žodžio mes variantų vienas žodžio mes variantas parodo, kad ryšys tarp pašnekovo yra išties artimas, o kitas žodžio mes variantas rodo, kad mes tik šiaip savo susėjame tam kartui. Hebrajų kalboje vėl viskas kiek kitaip. Čia daug kas priklauso nuo to, ar pasakojimą pateikia vyras ar moteris. Taigi, jeigu išgirsite hebrajų kalba frazę mačiau žmogų, iš jos galėsite atskirti, ar kalbėtojas buvo vyras ar moteris. Tai liūdė, kad hebrajų kalba kalbantieji yra giliai įsitikinę, jog vyras ir moteris vieną ir tą patį mato visiškai skirtingai. Lotynų kalbos paprastai yra labai tvarkingos. Ten tvirtos gramatinės taisyklės, o štai rusų kalboje pilna išimčių. Pavyzdžiui, Jeigu šalis vadinasi Turcija, tai pagal gramatinę logiką gyventojai turėtų būti turcai, bet taip nėra. Rusai, pavyzdžiui, sako nastalė, nagalavė, bet kažkodėl na uglų. Ir tokių išimčių rusų kalboje, žvelgiant vakariečių akimis, yra be galo daug. Ir rusų kalba atrodo tikra betvarkė. Gal tai ir lėmė posakį, protu Rusijos nesuprasi, arba umom prastijų nepanėti. Jeigu lietuvis sudaužo ką nors, jis tai gali apibūdinti dviem būdais pasakydamas aš sudaužiau vyno butelį tarkim arba sudužo angliškai tai pasakyti galima tik vienu būdu sudaužiau Bum. štai ispanijoje galimas tik priešingas būdas sudužo tokie dalykai sufleruoja apie skirtingą tautų mentalitetą Šiauriečius jų kalba tiesiog verčia prisimti atsakomybę ir pasakyti, aš sudaužiau. O pietiečiai nuo to išsisuka ir pasako, sudužo. Visa tai rodo, kad skirtingos tautos skirtingai mato pasaulį ir šie skirtumai rašyti jau jų gimtojoje kalboje. Vadinasi, priklausomai nuo to, kokia tavo gimtoji kalba, taip tu ir matai pasaulį. Tačiau nesame pasmerkti vien dėl to, kokia yra mūsų kalba, pasaulį matyti tik tai vienaip ar kitaip. Išmokę užsienio kalbų galima išvengti šio su gimimu mums tekusio likimo ir net nereikia kelionių į kitus pasaulio kraštus daug daugiau apie juos ir juose gyvenančius žmones sužinosime ir daug labiau su jais suartėsime jeigu prabilsime jų gimtąja kalba na o kitoje laidoje kalbėsime apie tai kas mūsų kalboje gali įvaryti žmogų į giliausią depresiją ir atvirkščiai. Ką sakydami, kaip kalbėdami, galime pasiekti tikrų tikriausią euforiją žiūrėkite bandykite ir jums pavyks iki